Në Shqipëri ndërsa vazhdon numërimi i votave për kandidatët, shtohen thirrjet për largimin e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Freedom House thotë se Shqipëria dhe Kosova shënuan në rënien në nivelin e demokracisë gjatë vitit 2020. Presidenti Biden i drejtohet sot Kongresit, shpalos synime që Shtetet e Bashkuara të marrin një rol udhëheqës në skenën botërore. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do t'u njohim, vetëm pas pak, me zhvillimet më të fundit në raport me procesin zgjedhor në Shqipëri, reagimin e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price, i cili tha sot se respektimi i rezultatit të zgjedhjeve legjitime forcon demokracinë në vend. Do të flasim rreth komenteve të bëra sot nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili tha se nuk do të jetë më 11 maj në Bruksel për t'u takuar me presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç. Qëndroni me ne për këto dhe të tjera zhvillime. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ned Price, nëpërmjet një postimi në Twitter, shprehet se respektimi i rezultatit të zgjedhjeve legjitime forcon demokracinë në Shqipëri. Zoti Price shton se Washingtoni do të vazhdojë partneritetin e ngushtë me Kryeministrin Edi Rama, si dhe përshëndeti opozitën për fushatën e saj të fortë gjatë këtyre zgjedhjeve. Komentet e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit vijnë ndërsa në Shqipëri ka përfunduar numërimi i votave për subjektet politike dhe po vijon numërimi për renditjen e kandidatëve të partive. Po sot edhe Lëvizja Socialiste për Integrim foli për një proces elektoral sipas saj të manipuluar, duke pranuar nga ana tjetër se vendimi për bojkotimin e parlamentit dhe zgjedhjeve për pushtetin vendor kish qenë i gabuar. Më shumë detaje na sjell korrespondenti ynë, Armand Mero. Në zgjedhjet e së dielës votuesit shqiptarë patën mundësi të zgjedhin jo vetëm partinë apo koalicionin e preferuar, por edhe njërin nga kandidatët në listë. Gjatë ditës së sotme fletët e votimit janë rinumëruar pikërisht për të përcaktuar renditjen e kandidatëve, e cila mund të sjellë edhe ndryshime në listën e atyre që ndodheshin në pjesën e sipërme dhe që u futën në garë të favorizuar. Nëse një kandidat i pjesës së poshtme të listës kalon herësin, ai mund të spostojë një nga kolegët të konsideruar të sigurt, por që rezulton me numrin më të vogël të votave. Ndërkohë polemikat e forta mbi rezultatin e zgjedhjeve duket se do të vazhdojnë gjatë. Mbrëmë kryetari demokrat Lulzim Basha foli për një masakër elektorale, ndërsa sot në të njëjtën linjë me të ishte dhe kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi. Ajo madje pranoi dhe se dalja nga parlamenti në dy mijë e nëntëmbëdhjetën dhe bojkoti i zgjedhjeve vendore të atij viti kishte qenë një gabim. Patëm një strategji të gabuar, duke filluar që nga djegia e mandateve, mosmarrja pjesë në zgjedhjet lokale, gjë që në mënyrë të qëllimshme i dhamë dashje pa dashje të gjitha pushtetet në dorë Edi Ramës, bandave dhe oligarkëve për të tjetërsuar që nga Kushtetuta, për të vazhduar në rrëmbimin dhe grabitjen e pronave të shqiptarëve, për t'ju dhënë shansin dhe mundësinë jo për të blerë katër vite të ardhshme me pesëqind euro votën, po për të blerë njëqind vite të ardhshme me pesëqind euro votën. Presidenti Ilir Meta vlerësoi këtë qëndrim të LSI-së duke njoftuar rikthimin e tij në partinë që ai themeloi pas përfundimit të mandatit si kryetar i shtetit në korrik të vitit të ardhshëm. Lëvizja Socialiste për Integrim pësoi një tkurrje të fortë dhe rezultati pas numërimit të kutive i ka dhënë asaj vetëm katër nga nëntëmbëdhjetë deputetë që kishte në dy mijë e shtatëmbëdhjetën. Ashtu si dhe Partia Demokratike, kjo forcë politike i është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të patur dhe kopje të filmimeve të kamerave në qendrat e votimit dhe ato të numërimit të votave, duke e paralajmëruar një betejë të gjatë ligjore kundër procesit të njëzet e pesë prillit. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Ndërkaq, dhjetë anëtarë të Kryesisë së Partisë Demokratike dhe Këshillit Kombëtar kërkuan sot dorëheqjen e kryetarit të saj Lulzim Basha, si dhe hapjen e garës për drejtues të rinj pas humbjes së zgjedhjeve të përgjithshme. Midis tyre ka figura të njohura themeluese të Partisë Demokratike. Ata deklaruan se me humbjen e njëpasnjëshme nëpër zgjedhje, zoti Basha ka shuar ëndrrën për demokraci të mijëra shqiptarëve dhe dorëzoi gjithë pushtetin tek kryeministri Rama. Korrespondenti ynë Ilirian Agolli njofton nga Tirana. Një grup prej dhjetë anëtarësh të Kryesisë dhe Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, themelues dhe studentë pranë saj qysh nga dhjetori nëntëdhjetë, publikuan në mesditë një deklaratë ku bëjnë përgjegjës për humbjen e zgjedhjeve të së dielës kryetarin e saj Lulzim Basha. Kërkohet dorëheqja e menjëhershme dhe e parevokueshme e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, sekretarit të Përgjithshëm dhe nënkryetarëve, një mbledhje urgjente e Këshillit Kombëtar për t'i hapur rrugën një procesi reflektimi, analize e zgjedhje të jashtëzakonshme me një garë të drejtë, të hapur dhe demokratike për strukturat e reja drejtuese të partisë. shkruan grupi i demokratëve. Mes autorëve të kësaj deklarate spikasin Bujar Nishani, president nderi i Partisë Demokratike, dy ish sekretarët e përgjithshëm Arben Imami dhe Arben Ristani, po ashtu Edith Harxhi dhe Edvin Kulluri, pjesëtarë të një lëvizje për reformimin e PD-së vite më parë, Endrit Hoxha nga të përndjekurit politikë dhe Bislim Ahmetaj nga studentët e Dhjetorit nëntëdhjetë. Ata vlerësuan se prej vitit dy mijë e trembëdhjetë e ka drejtuar Partinë Demokratike zoti Basha pa profesionalizëm dhe pa dinjitet, duke zvogëluar anëtarësinë, duke shuar në mënyrë arbitrare shumë struktura të saj, largoi shumë anëtarë themelues dhe dhjetorisë që nuk binin dakord me të, pra ka eliminuar demokracinë e brendshme të partisë. Një ditë më parë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi në fjalën e parë pas zgjedhjeve se edhe këtë muaj opozita luftoi për demokracinë duke besuar se do ta kthente atë. Ai renditi ndryshimin e njëanshëm të Kushtetutës dhe të Kodit Zgjedhor nga socialistët, dhjetëra mijëra vota të pavlefshme, dy herë më shumë se diferenca mes palëve, miliona euro të hedhura për të realizuar blerjen më të madhe industriale të votës dhe duke shkaktuar deformimin më të madh të vullnetit të zgjedhësve, siç u shpreh ai. Zoti Basha përmendi milionat e koncesioneve të korruptuara dhe vjedhjen e dhënave personale të qytetarëve shqiptarë, kriminelët dhe bandat që kërcënuan dhe shantazhuan votuesit, administratën, gazetarët dhe mediat duke e zmadhuar sipas tij masakrën elektorale. Ai shtoi se Partia Demokratike do ta vazhdojë betejën me të gjithë fuqinë deri në fitore sepse mbi gjashtëqind mijë shqiptarë votuan për opozitën. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë. Po në Shqipëri Prokuroria e Posaçme kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, SPAK, Njoftoi sot se me kërkesë të saj, gjykata ka vendosur sekuestrimin e pasurive të tre ish-gjyqtarëve të lartë. Bëhet fjalë për ish-kryetarin e Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja, ish-anëtarin e kësaj gjykate Fatos Lulo, si dhe ish-gjyqtarin e Gjykatës së Lartë Shkëlzen Selimi. Ndaj tyre, siç bën të ditur Prokuroria e Posaçme, kish nisur një hetim që në muajin korrik të vitit të shkuar për veprën penale të fshehjes ose deklarimit të rremë të pasurive. Të tre ish-gjyqtarët ishin larguar nga funksionet e tyre si pasojë e procesit të rivlerësimit dhe shkak kryesor kish qenë pikërisht pamundësia për të justifikuar pasuritë në zotërim. Kjo është hera e parë që drejtësia nis të veprojë ndaj ish-magjistratëve që u lanë jashtë nga vetingu. Ish-kryetarit të Gjykatës Kushtetuese Dedja i është sekuestruar një apartament në Golem, ish-anëtarit tjetër të kësaj gjykate Lulo një dyqan në Tiranë, ndërsa ish-anëtarit të Gjykatës së Lartë Selimi troje dhe pika karburanti. Do ndalim të shohim të tjera zhvillime. Shqipëria shënoi një rënie të nivelit të demokracisë në vitin dy mijë e njëzet, krahasuar me vitin dy mijë e nëntëmbëdhjetë, sipas përfundimeve të raportit Vendet në Tranzicion të organizatës Freedom House. Shqipëria vazhdon të jetë pjesë e vendeve me regjim hibrid, sipas raportit që shqyrton njëzet e nëntë vendet e Euroazisë, Europës Qendrore dhe asaj Lindore. Siç njofton kolegja Kejda Kostreci, autorët e raportit arrijnë në përfundimin se udhëheqësit e zgjedhur në këtë rajon po minojnë vetë institucionet që i sollën ata në detyrë, duke refuzuar normat demokratike dhe duke promovuar sisteme alternative të qeverisjes autoritare. Shqipëria shënoi rënie në kategoritë e shoqërisë civile dhe medias së pavarur, në një shkallë vlerësimi nga një deri në shtatë pikë, ku një është niveli më i ulët i demokracisë dhe shtatë më i larti Shqipëria nga tre pikë tetëdhjetë e dy pikë që kishte një vit më herët, këtë radhë kishte tre pikë shtatëdhjetë e pesë. Niveli i demokracisë në Shqipëri është në të njëjtat nivele që Shqipëria ka pasur në vitin dy mijë e trembëdhjetë sipas të njëjtit raport Freedom House. Vlerësimi për shoqërinë civile ra nga pesë në katër pikë shtatëdhjetë e pesë pikë. Ulja e notës i detyrohet një sërë akteve të cilat kanë kufizuar hapësirën në cilën operon shoqëria civile, hapësirën e aksionit shoqërisë civile me një sërë kufizime sa i përket të drejtës tubimit, madje edhe të drejtës për shprehje. Më konkretisht, rënia i atribuohet dhunës mes protestuesve dhe forcave të rendit në maj, gjatë acarimeve për shembjen e Teatrit Kombëtar, dhe vrasjes së të riut Klodian Rasha nga forcat e policisë për shkak të thyerjes së kufizimeve të Covid-it. Vlerësimi për gjendjen e pavarësisë së medias ra nga tre pikë shtatëdhjetë e pesë në tre pikë pesëdhjetë. Në këtë drejtim ka pasur përkeqësim dhe zhvillime negative. Me sa duket vitin që shkoi, këto zhvillime të ndikuara ndër të tjera edhe nga pandemia, edhe nga kufizime të tjera, por edhe nga hyrja në fuqi pjesërisht e paketës anti-shpifje, njërit prej dy ligjeve i cili u bë, u fut hyri në fuqi, pavarësisht se nuk është materializuar konkretisht. Zoti Vurmo shton se ka pasur edhe raste që gazetarët janë proceduar edhe penalisht mbi baza të përhapjes së panikut. Përveç rënies në kategoritë e qeverisjes demokratike dhe procesit zgjedhor, dy treguesit me vlerësimin më të ulët janë korrupsioni dhe pavarësia e gjyqësorit, respektivisht tre pikë njëzet e pesë dhe dy pikë shtatëdhjetë e pesë pikë, i njëjti nivel si një vit më herët. Raporti vë në dukje situatën e acaruar politike, korrupsionin dhe presionin e bizneseve ndaj qeverisë si probleme të vazhdueshme. Po ashtu në raport thuhet se presidenti Ilir Meta u bë më aktiv politikisht në vitin dy mijë e njëzet dhe se veprimet e tij ishin të pazakonta për kreun e shtetit, i cili përfaqëson me kushtetutë unitetin e njerëzve. Në zhvillimet pozitive, Freedom House vlerëson hapa drejt reformës në drejtësi, megjithëse thotë se ishin të ngadalta. Publikimi i raportit përkon në një kohë kur është bërë e qartë që Partia Socialiste do të qeverisë edhe për një mandat tjetër. Um, unë do të bëja thirrje për të gjithë aktorët politik, por jo vetëm politik, edhe aktorë të tjerë të shoqërisë shqiptare që ta lexojnë me vëmendje këtë raport pasi është një këmban alarmi, është vërtet një këmban alarmi për rreziqet që paraqet paraqesin disa zhvillime në disa fusha të, të raportit për demokracinë në Shqipëri, po aq sa edhe për ofertën e Shqipërisë për t'u anëtarësuar në BE dhe procese të tjera reformuese. Është një moment, thotë zoti Vurmo, që Shqipëria mund ta shfrytëzojë në maksimum, duke u futur në një cikël normal politik me pjesëmarrjen e opozitës. Duke folur më në përgjithësi për rajonin, në raport thuhet se një histori suksesi është veçanërisht e nevojshme në Ballkan, ku përparimet demokratike janë zmbrapsur në shumicën e vendeve, Për Zërin e Amerikës, Keida Kostreci, Uashington. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot se nuk do të ketë takim me presidentin e Serbisë më 11 maj, një mundësi që u paralajmërua të hënën nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell pas një takimi me presidentin serb Aleksandar Vuçiç. Kryeministri Kurti, i cili ndodhet për një vizitë në Bruksel, tha se nuk mund të marrë pjesë në një takim që nuk e kishte konfirmuar paraprakisht dhe se bisedimet duhet të jenë të përgatitura mirë dhe me parime. Megjithatë, ai tha se nga mesi i majit do të marrë pjesë në një takim të organizuar nga zoti Borrell me udhëheqësit e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Debatet mbi mundësinë e rifillimit të bisedimeve ndodhin në një periudhë diskutimesh të nxitura nga dy dokumente të përfolura në ditët e fundit, për mundësinë e ndryshimit të kufijve në Ballkan, si dhe për rrugën e përmbylljes së bisedimeve Kosovë-Serbi përmes krijimit të një distrikti në veriun e Kosovës. Kryeministri Kurti tha se qasja më e mirë ndaj dokumenteve joformale është që të mos komentohen fare, ndërsa nënvizoi se nuk duhet të lejohet ringjallja e projekteve për shkëmbim territoresh dhe as atyre për ato që ai tha bosnjezimin e Kosovës. Çështja e bisedimeve pritet të jetë temë kryesore e takimeve të kryeministrit Kurti në Bruksel, ku gjatë ditës është takuar me zyrtarët më të lartë të Belgjikës, ndërsa të enjten do të takohet me udhëheqësit më të lartë të Bashkimit Europian. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, të shpallur në vitin dy mijë e tetë, por të dyja palët janë të detyruara të kërkojnë një marrëveshje normalizimi si kusht për integrimin europian. Do të flasim tani për gjetjet e raportit të organizatës Freedom House mbi Kosovën. Vendi sipas organizatës ka shënuar rënie në nivelin e demokracisë gjatë vitit dy mijë e njëzet, ndërsa e radhit atë në mesin e vendeve me regjim hibrid. Korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Shehu, sjell detaje mbi këtë zhvillim. Raporti i Freedom House e radhiti Kosovën në kategorinë e regjimeve hibride demokraci në tranzicion, Sipas raportit të vitit dy mijë e njëzet, Kosova shënoi rënie në shkallën e demokracisë nga tre pikë tetëmbëdhjetë në tre pikë katërmbëdhjetë, ndryshe nga një vit më parë kur kishte shënuar ngritje. Bashkautorja e raportit të Freedom House, Njomza Arifi, nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, numëron disa nga arsyet që çuan në këtë rënie. Arsyeja kryesore pse Kosova ka shënuar këtë rënie, siç konstaton raporti, është edhe është edhe krijimi i qeverisë Hoti në mënyrë jo kushtetuese në qershor të vitit të kaluar, një gjë që konstatohet e u konstatua edhe nga Gjykata Kushtetuese me aktgjykimin i cili u lëshua në vitin në dhjetor të vitit të kaluar po ashtu. Zonja Arifi thotë se një fakt tjetër ishte edhe brishtësia e numrave të qeverisë së ish-kryeministrit Avdullah Hoti, e cila sipas saj rezultoi me një parlament pasiv që nuk arriti të çojë përpara shumë nisma të rëndësishme ligjore, përfshirë këtu edhe kuadrin ligjor për përballjen me pandeminë Covid nëntëmbëdhjetë. Raporti në përgjithësi thotë se viti dy mijë e njëzet ka qenë një vit një vit i pashpresë, një vit me shumë paqartësi, pasiguri dhe një vit me kriza të vazhdueshme politike por dhe shëndetësore për shkak të pandemisë. Mos të harrojmë që në vitin dy mijë e njëzet qytetarët e Kosovës u ballafaquan me tri qeveri të ndryshme, qeverinë në ikje Haradinaj, qeverinë Kurti një dhe pastaj qeverinë Hoti. Prandaj kjo edhe në mes të pandemisë, rrëzimi në mënyrë i paprecedentë i qeverive krijoi edhe një pasiguri në mesin e qytetarëve dhe një polarizim tejet të madh në shoqërinë kosovare. Zonja Arifi thotë se Qeveria e re e Kosovës duhet të krijojë një politikëbërje të qëndrueshme në mënyrë që të rikthehet besimi i qytetarëve tek institucionet. Ajo thotë se menaxhimi me pandeminë dhe imunizimi i popullatës duhet të jenë përparësitë e Qeverisë së bashku me rimëkëmbjen ekonomike dhe reformimin e sistemit të drejtësisë. Tani më Qeveria Kurti dy i ka të gjitha numrat dhe ka legjitimitetin e plotë. Zgjedhjet e fundit rezultuan me pesëdhjetë e një për qind përkrahje dhe nuk ka asnjë arsye që Kosova tani më të mos çojë përpara disa nga reformat kyçe që jo vetëm janë prekur nga krizat e vazhdueshme politike, por edhe pandemia pastaj ndikoi. Vlerësimet e organizatës Freedom House për pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit janë njësoj sikurse një vit më parë, që nënkupton mungesë të çfarëdo përparimi në këtë fushë. Madje duhet theksuar një fakt që Kosova lëre më që s'ka shënuar progres në dy mijë e njëzet, por për pesë vite radhazi Kosova qëndron në të njëjtin vlerësim. Do të thotë kjo tregon shumë për mungesën e përpjekjeve dhe të vullnetit politik por dhe institucional që Kosova të shënojë progres në sa i përket këtij fenomeni. Raporti përfundon se korrupsioni dhe krimi i organizuar mbeten mjaft të përhapur në të gjitha nivelet e funksionimit të institucioneve në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Sot në mbrëmje, gjatë një sesioni të përbashkët të Kongresit, presidenti Joe Biden pritet të flasë rreth qëllimit të administratës së tij për të bashkëpunuar me vendet e tjera, si dhe që Shtetet e Bashkuara të marrin një rol udhëheqës në skenën botërore. Nxitja që administrata Biden po i bën bashkëpunimit me aleatët, çka u pa këtë muaj edhe nga koordinimi me anëtarët e tjerë të NATO-s për tërheqjen e trupave nga Afganistani, shihet si një largim nga katër vite të politikës së jashtme nën ish-presidentin Donald Trump, që u përqendrua tek vendosja në krye të interesave amerikane. Sipas sekretares së shtypit në Shtëpinë e Bardhë, Jen Psaki, presidenti ka të ngjarë të flasë mbi një numër përparësish të politikës së jashtme, përfshirë këtu angazhimin e vendit me Kinën. Zonja Psaki tha se presidenti Biden do të flasë për një nga nismat kryesore të tij, atë që lidhet me një program të brendshëm për investime në arsim dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Propozimi llogaritet në vlerën e një pikë tetë trilionë dollarëve shpenzime gjatë dhjetë viteve. Republikanët pritet t'i kundërvihen mesazhit të presidentit Biden gjatë një fjalimi po të mërkurën që do të mbahet nga senatori i Karolinës së Jugut Tim Scott. Kjo javë shënon njëqind ditët e para të presidentit Joe Biden në Shtëpinë e Bardhë dhe që tani aleatët europianë po e vërejnë ndryshimin në marrëdhëniet e tyre me Washingtonin. Edhe në një videokonferencë si kjo, ndryshimi në ton mes dy anëve të Atlantikut është i prekshëm. Presidenca e Xho Bajdenit ka sjellë një ndryshim rrënjësor brenda aleancës dhe Evropa e ka mirëpritur ngrohtë këtë transformim, thotë analistja Lesli Vinxhamuri. Ai dëshiron të punojë në bashkëpunim me aleatët dhe partnerët e Amerikës, sidomos me ata në Evropë, Prandaj mendoj se kjo ka qenë me rëndësi absolutisht të madhe. Po ashtu fakti që zoti Biden u tregua kaq i shpejtë për ta sjellë Amerikën përsëri në institucionet kyçe shumëpalëshe, për ta angazhuar Amerikën në çështjet e klimës dhe të shëndetit. Shtetet e Bashkuara janë ribashkuar me Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe Marrëveshjen e Parisit për Klimën. Sekretari i Shtetit i zotit Biden ka vizituar dy herë Brukselin, duke nënvizuar mbështetjen për NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Uashingtoni i është bashkuar gjithashtu bisedimeve që synojnë ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit dy mijë e pesëmbëdhjetë për Iranin, që Evropa e sheh si triumf të diplomacisë së saj. Ish-administrata Trump u tërhoq nga marrëveshja, të cilën e shihte si mjaft difektoze. Presidenti Biden gjithashtu ka një qasje të re ndaj rivalëve të Amerikës, duke e etiketuar homologun e tij rus Vladimir Putin si vrasës dhe duke i vënë dy herë sanksione Moskës. Sanksionet e reja ishin disi më serioze sesa ato të vëna nga Donald Trumpi gjatë katër viteve të mëparshme, Rusia u irritua dhe qeveria ruse nuk po kuptonte se çfarë po ndodhte. Ndërkohë Rusia ka dërguar mbi njëqind mijë trupa në kufirin me Ukrainën, gjë që u pa gjerësisht si një provë për Presidentin Biden. Ai e di se në mënyrë të pashmangshme Rusia, por edhe Kina dhe të tjerët, do ta vënë në provë një president të ri me një krizë ose një konfrontim që nuk ishte parashikuar në fillim të presidencës. Dhe mendoj se presidenti Biden vendosi t'i dalë përpara kësaj dhe të lëvizë në tabelën e shahut para se ta bënin fuqitë e tjera. Ai u dërgoi atyre një mesazh se vendi ka një udhëheqje të re. Në Moskë, rusët që folën me Zërin e Amerikës thanë se marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara Janë keqësuar nën presidentin Biden. Nuk më pëlqen ai, sepse më duket mjaft agresiv ndaj Rusisë, thotë Juri. Di që ai nuk është shumë pozitiv për Rusinë, kjo është e vetmja që di, thotë Natasha. Sa i përket Kinës, administrata Biden ka akuzuar Pekinin për akte gjenocidi kundër popullatës ujgure në provincën e Sinkiangut. Kina i mohon akuzat. Këtë javë, presidenti i Shteteve të Bashkuara njohu si gjenocid vrasjen nga Turqia të rreth një milion armenëve gjatë Luftës së Parë Botërore. Këto janë vendime me pasoja për të ardhmen. Nuk do të jetë e lehtë as marrëdhënia me Turqinë, as ajo me Kinën, pra për të ndjekur një lloj bashkëpunimi që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për botën, por edhe për vetë administratën Biden. Pra, çështja është e komplikuar dhe ne të gjithë do të presim të shohim se ku do të bëhen kompromiset, thotë analistja Vinjamuri. Analistët thonë se tani për tani presidenti Biden është ende duke shijuar një muaj mjalti politik me aleatët evropianë. Mes kritikash se përgjigja e Shteteve të Bashkuara ndaj krizës COVID-19-s në Indi ka qenë e ngadaltë, presidenti Joe Biden po dërgon gamë të gjerë ndihmash në këtë vend, e cili është goditur nga një valë e dytë vdekjeprurëse e koronavirusit. Në mbarë Indinë sheh turra drush që digjen gjatë varimeve të gati 200.000 njerëzve që kanë vdekur nga koronavirusi. Në New Delhi, një parkim u kthye në krematorium të improvizuar dhe banorët thanë se nuk ishin parë kurrë skena të tilla. Familjet në spitale si ky në Bareilly grinden me infermierët dhe mjekët pasi të dashurit e tyre po vdesin për shkak të mungesës së oksigjenit. Presidenti Joe Biden tha se foli gjatë me kryeministrin indian, Narendra Modi të hënën dhe se Shtetet e Bashkuara po dërgojnë menjëherë një sërë ndihmash për të cilat India ka nevojë. Ne po dërgojmë pjesë mekanike që janë të nevojshme për prodhimin e vaksinës. Po diskutojmë gjithashtu se kur mund të dërgojmë vaksina në Indi, që është edhe synimi im. Presidenti Biden tha se Shtetet e Bashkuara duhet të sigurojnë me shpejtësi që vaksinat e tjera si Novavax të miratohen për përdorim dhe më pas mund të dërgojnë vaksina dhe të ndajnë njohuri teknike me vendet e tjera, si India që kanë aq shumë nevojë. Zëdhënësi i Departamentit të Mbrojtjes, John Kirby, tha se Pentagoni po mobilizohet. Departamenti ynë po punon ngushtë me agjencitë e tjera amerikane për të dërguar me shpejtësi pajisje oksigjeni pajisje të testimit të shpejtë, pajisje të mbrojtjeve personale dhe pajisje të tjera tek partnerët tanë indianë. Zoti Kirby tha se Shtetet e Bashkuara do të japin gjithashtu mbështetje për punonjësit e kujdesit shëndetësor të Indisë. Me rritjen dramatike të rasteve në Indi, mbrojtësit e të drejtave të njeriut thonë se në takimin e tyre javën e ardhshme, anëtarët e Organizatës Botërore të Tregtisë duhet të heqin dorë përkohësisht nga e drejta e pronësisë intelektuale për të zgjeruar qasjen ndaj vaksinave Covid nëntëmbëdhjetë për më shumë vende. Administrata Biden sigurisht që është në gjendje të thotë, Kjo është një krizë, India ka gati treqind mijë infeksione të reja në ditë. Ne do të pezullojmë përkohësisht të drejtën tonë të kësaj prone intelektuale dhe do të lejojmë që ata të mund të prodhojnë sa më shumë vaksina. Ekspertë të tjerë thonë se kriza në Indi kërkon një përgjigje globale, siç është kjo ndihmë mjekësore që mbërriti atje nga Britania. Kjo do të kërkojë që vendet e tjera në Evropë dhe Kina të ndihmojnë indianët të përballen me atë që mendoj se do të jetë një shifër tronditëse vdekjesh nga kjo rritje e rasteve. Analistët thonë se imazhet tronditëse në Indi mund të bëjnë që vendet të ndryshojnë mendim dhe të lejojnë dërgimin e vaksinave dhe ilaçeve që shpëtojnë jetë njerëzish. Ndërsa Bashkimi Evropian dhe Britania po përpiqen të finalizojnë një marrëveshje lidhur me marrëdhëniet e tyre tregtare pas daljes së Britanisë nga blloku, ëndrrat e shumë pensionistëve britanikë për të jetuar në Spanjë po errësohen nga një realitet i ri dhe rregulla tërësisht të reja. Si shumë britanikë të tjerë, Jonathan dhe Beverley Bignell zgjodhën Spanjën si destinacion pushimesh për vite me radhë. Më vonë blenë një shtëpi pushimi dhe jetonin më shumë në Spanjë se në Britani. Përfundimisht, ata vendosën të dilnin në pension para kohe dhe të jetonin përgjithmonë në Spanjë. Për shkak të Brexitit, ata aplikuan për qëndrim të përhershëm në Spanjë. And then obviously the decision was made. U votua për Brexitin, askush nuk e dinte se çfarë do të ndodhte. Ne nuk donim të ishim më në Mbretërinë e Bashkuar sepse ishte vendimi më i keq që mund të marrë një vend. Tani është shumë më e vështirë që britanikët të shkojnë për të jetuar në vendet e BE-së, por telashe ka dhe për ata që tashmë kishin një shtëpi të dytë atje. Është e paligjshme në Spanjë që t'ia japësh makinës me patentë britanike. Gjithë këto gjëra të vogla përfundimisht do të trembin njerëzit. Nëse ke targa britanike, me siguri që do të ndalojë polici dhe do të pyesë për patentën dhe prej sa kohësh je në Spanjë. Këto vështirësi duket se kanë patur efektin e tyre pasi më pak britanikë shkojnë në Spanjë pas Brexitit. Nicole është agjente britanike e pasurive të patundshme në qytetin bregdetar Sitges. Ajo ka nxjerrë në shitje këtë shtëpi pushimi, sepse pronari britanik nuk dëshiron ta mbajë më. Um, Shumë britanikë nuk po vijnë më dhe nuk po blejnë shtëpi si rezultat i pasojave nga Brexiti. Edhe pas kaq shumë kohësh, rreth 4 vite, gjërat nuk janë sheshuar. Ata që donin të blinin, nuk blenë dhe shumë britanikë i shitën shtëpitë që kishin këtu si rezultat i Brexitit. Nëse nuk u përmbahen rregullave të reja të qëndrimit në Spanjë, britanikët e vendosur atje rrezikojnë të humbasin shërbime shëndetësore. Ndryshe nga më parë, tani atyre u duhet të paguajnë për mbulim shëndetësor. Po ashtu ata rrezikojnë përjashtimin nga fushata kombëtare e vaksinimit. Procedurat e reja doganore gjithashtu kanë sjellë vështirësi për britanikët që jetojnë në Spanjë. Shumë artikuj ushqimorë që ata porosisin në Britani nuk arrijnë në kohë ose fare. E kemi shumë të vështirë për të sjellë këtu gjëra nga Mbretëria e Bashkuar. Dogana na ka bllokuar një dërgesë nga një furnizues në Britani. Mes artikujve të tjerë kishim edhe vezë për Pashkët. Pashkët kaluan dhe vezët ende nuk janë lejuar të kalojnë. Rreth treqind mijë britanikë janë regjistruar si banorë të përhershëm në Spanjë. Aktualisht, vetëm britanikët që sigurojnë një vizë qëndrimi, që shërben si një biletë e artë, do të lejohet të shijojnë pensionin në Spanjë. Të nderuar teleshikues, ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejtpërdrejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com në YouTube dhe Facebook. Natën e mirë.